और 2022 तक की एंट्रीज को देखना चाहता हूं तो ये पूरी एंट्रीज हमें दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है बाउचर नंबर ठीक है तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये रितेश सी ये दिख रहा है आपको और यहाँ कैश है तो इसका रिसिप्ट नंबर वन दिख रहा है बाउचर नंबर वन दिख रहा है देखिए ना रिसिप्ट वाला ये बाउचर नंबर वन दिख रहा है रितेश सी वाला दिख रहा है रितेश सी वाला देखिएगा तो ये रिसिप्ट बाउचर की एंट्री है और यहाँ पे बाउचर नंबर वन दिख रहा है तो अगर मैं अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट डी प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट तो हो जाएगी एंट्री लेकिन फिर देखिएगा ये जो रितेश सी वाला बाउचर नंबर था ये वन था और यहाँ पर वन दिख रहा है और यहाँ पर देखिए नीचे टू है ये गौरव डी वाला टू है ठीक है जिसका अमाउंट पाँच हज़ार है तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि गौरव डी वाला जो अमाउंट पाँच हज़ार था वो बाउचर नंबर वन बन गया ठीक है देखिए तो ये प्रॉब्लम आएगी तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं उसी का तरीका बताने जा रहा हूं तो आप इसको आप कैंसिल कर दीजिए कैंसिल की शॉर्टकट की क्या होती है ऑल्ट एक्स दबा दीजिए सीधा ऑल्ट एक्स कह रहा है कि कैंसिल करना चाहते हैं तो हाँ करना चाहते हैं कर दिया कैंसिल जाइए तो इस तरीके से आप कैंसिल कर देंगे देखिए ना यहां पर ये एंट्री दिख रही है आपको लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कैंसल्ड ठीक है तो ये भी एक वे हो सकता है आई होप की बात समझ में आई होगी अब मान लीजिए इसको भी आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं जैसे ये गौरव डी वन मई वाली जो एंट्री है सेल्स वाली इसको भी अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप सीधा सीधा अल्ट के साथ एक्स दबा दीजिए और ये पूछ रहा है कैंसिल करना है तो हाँ कैंसिल करना है इससे आपका बाउचर नंबर अफेक्टेड नहीं होगा देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया लेकिन बाउचर नंबर अफेक्टेड नहीं हुआ तो ये फायदा है ओके